Hola a todos y sean todos bienvenidos a más un episodio de Ruso en 3 minutos. Mi nombre es David Pontes, soy estudiante poliglota de lenguas extranjeras estudiando aquí en Rusia. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de los 10 verbos más usados en la lengua rusa. En el video pasado hablé en inglés y en este video he decidido hablar solamente en español. Bueno, para que no me olvide de la lengua española que me encanta mucho. Entonces, vamos al video. Bueno, y el primer verbo más usado en la lengua rusa es el verbo быть. Быть, que es ser en español, to be en inglés. Он был в Москве. Он был в Москве. Él estaba en Moscú. Él estaba en Moscú. He was in Moscow. He was in Moscow. Y después tenemos el verbo znat. Znat, que es el verbo conocer en español, to know in English. Conocer, to know. Я знаю. Я знаю. Yo sé. Yo sé. I know. I know. Y después tenemos el verbo ждать. Ждать, que en español es esperar, en inglés to wait. To wait. Я жду тебя. Я жду тебя. Yo te espero. Yo te espero. I wait for you. I wait for you. Y después tenemos el verbo любить. Любить, que es amar en español, to love en inglés. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Yo te amo. En español, I love you en inglés. Y después tenemos el verbo жить. Жить, que en español es vivir, vivir. En, en inglés, to live. To live. Я живу здесь, в Москве. Я живу здесь, в Москве. Yo vivo aquí en Moscú. Yo vivo aquí en Moscú. I live here in Moscow. I live here in Moscow. Y después tenemos el verbo думать. Думать, que quiere decir pensar. Pensar. To think. To think en inglés. Я думаю о тебе. Я думаю о тебе. Yo pienso en ti. Yo pienso en ti. I think about you. I think about you. Y después tenemos el verbo делать. Делать. Que quiere decir hacer en español to do en inglés. Что ты делаешь? Что ты делаешь? ¿Qué haces? ¿Qué haces? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Y tenemos el verbo panimat. Panimat. Que quiere decir entender. Entender en español. To understand. En inglés. To understand. Ты понимаешь, что я говорю? Ты понимаешь, что я говорю? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Y después el verbo работать. Работать. Que quiere decir trabajar en español y to work en inglés. Я не работаю. Я не работаю. Yo ni trabajo. Yo ni trabajo. I don't work. I don't work. Y por último, tenemos el verbo hatiet. Hatiet. Que quiere decir querer en español, to want en inglés. Ya ni hachu eta dilat. Ya ni hachu eta dealer. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. I don't want to do it. I don't want to do it. Bueno, estos fueron los 10 verbos más usados en la lengua rusa. Si les gustó el video, no te olvides de darle like en el video. Y si es la primera vez que estás en mi canal, por favor, suscríbete para que puedas ver todos los videos en mi canal de YouTube. Gracias.